isa ka ba sa 98.2% ay need to subscribe sa channel ko? Mag-subscribe ka na. Hehehehe. <laughs> Meron dun Pasok, pasok, pasok. Got the Roman. Nice kill. Pasok na. Ah. Heaven, heaven, heaven, heaven. Ah. I have planted the spike. Oh shit, low na yun. 104, 104. Heaven, heaven. Corner, corner. One nice enemy shit. remaining. Three for me. Heaven down. Naku, naku. Last player standing. Uy, Herbert! Minus 20, minus 20 on side, on side. I'm 120 on side. Nice kill! Nice one. Well played, well played. Ay shit, ako yung bomba! Hindi ko nimo. Go B, go Over. Diyan tayo, tayo, diyan tayo. Yo, go, push, push, push B. Push, push, push, pasok kayo. Pasok, pasukan nyo over yan. Sayang, late mo na ba rin? Nagkano ako. Hindi, hindi, ayos na yan. Nice one, sabog. Flash. Side for Ah, heaven, heaven, ah. One enemy remaining. Nice one. Last player standing. Left side. Nice. Nice one, nice. Lost nyo rin, ah. Tapos ka baba, baba ng peg natin. Ano ba? Dito. Yeah, grabe! Sunbird. It's na ako, hoy. Ah, sa right side mo. Front na ako. Precision kill. Patok, patok, patok. Uy po, ako po. Karangan. my god. May trap yung... Ano? Yung cypher. Ganun na lang gawin natin mamaya. Nice kill. Going mid, going mid. May camera din. Uy, sa likod, Bert. Eh, sino ba to? Sino yung nasa One enemy remaining. Ako, ako. Yun o. Oh. Dami dito, pre. Your Nice kill na kayo. Ay, hello. Bakit? Meron dyan, boy. Enemy kill. Nice one. Pogi. Nice one. Yun o. Di pa nakuha. Ay, p***. Makasim yung kalikilin eh. Ito, boy. Oo, oh, pre. Ayan na, oh. Oh. Yun o. Oh. Right side, boy, ah. Sa baba. Pipi ka na. Oh? Oh, oh, iya. Eh, Ayun oh. Oh boy! Kaya talaga Di naman tayo. Unting galaw lang eh, no? Unting galaw. Rest. Sorry, tol. Wait lang. Ah. Oh. Ganun ko na. Tapos, asan ka? Oh! Kinapal! Oh, mali ako. Right, right. Ano mo? Kung yung mo. Left side? Yata. Oh, left side, left side, left side. Tama na, tama na. Tama na, landi. Gulat ako. Last player standing. Kaya na set to. In the drone. Paano to? Paano to? Paano Wala, binaril mo na. Wala na, gago. Eh, keep, keep mo like yung skill. Ay, umigot sila, pre. Umigot sila. Umigot sila, umigot sila. Narinig nila yung drone mo. Eh. oh, pre. Galing ko, ano? Fake yun. Diba tala? <laughs> Ang ina, pang pro play pala yun eh. Sabi siya eh. Fake yun, fake. Ay, <laughs> ano, ano, ka yan. Ano mo yan? Aray sakit. Diyan, nandiyan pa. Nang free fire yan ang bastos. One enemy remaining. Nakakarinig siya. over! You're dead! Binis ako. Tong nagalit na pre. Diyos sa taas. Tong na ano, nag... Ako na dyan taas. Ayun na, nag-spawn na. Nawala na siya ng SS. Ayun na. 10 seconds left. Nandiyan, nandiyan, nandiyan. Sa road. Ay, nasa likod mo. Yan, yan. <laughs> Bobo ka. Kinatakot. This is the Yeet. Like, comment, and subscribe.